Gewerkschaft für Pikeniere, Musketiere, Marketanderen, Spielleute und alle, die es werden wollen. Zur Eröffnung unserer Veranstaltung freuen wir uns, dass die Delitzscher Türmerstochter uns heute hier die Ehre gibt und wir bitten Sie, mit den Schwedensignalen diese Veranstaltung zu eröffnen. runter. Dann diese Schwedensignale sind in der ist ja eigentlich zweckentfremdet verwendet worden zur Rettung der Stadt. Eigentlich sind es ja Signale eines schwedischen Reiterregimentes, welches in der Schlacht verwendet wird, um die Reiter auf dem Schlachtfeld zu dirigieren. So, damit ist eigentlich unsere Eröffnung vollzogen und wir können mit unserer Ausbildung beginnen. Achten wir darauf, dass der Degen Drehung nach hinten, weißt etwas mehr nach innen zeigen. Ja? Also dieses Wirt drehen, dass er gerade nach hinten oder etwas mehr nach innen zeigt. Nicht hier irgendwo hier rüber, dass er irgendwie einen Nachbarn schon spürt. So, das Kommando, was wir jetzt hier haben, nennt sich an jeder Stelle den Spieß. Der Spieß hält außerhalb des rechten Fußes und wird in Schulterhöhe angefangen. Das nächste Kommando lautet, aufwärts trage den Spieß, wird in drei Phasen ausgeführt. es erstmal vor. Eins, zwei, drei. Und herniederstelle den Spieß dann wieder genauso. Eins, zwei, drei. Wir führen das aus. Aufwärtstrage den Spieß. Eins, zwei, drei. Dann niederstelle den Spieß. Eins, zwei, drei. Aufwärtstrage den Spieß. Nächstes Kommando, fälle den Spieß. Wir lassen die rechte Hand einfach nach hinten greifen. Perle den Spieß und die linke Hand geht etwas, etwas nach vorn. Achtung. Hier. Hat der Spieß ist waagerecht, die rechte Hand ist auch, der rechte Arm ist auch waagerecht und liegt quasi auf dem hinteren Teil des Spießes auf. Fasse das Eisen und schleife den Spieß, ist das Kommando. Da läuft man vorwärts, greift am Spieß entlang, bis man das Eisen der, mit der rechten Hand in der Hand hat und das hält man dann so. Fasse das Eisen und schleife den Spieß. An Lieder stelle den Spieß fasse das Eisen und schleife den Stiel. Herr Niederstelle den Spieß. So, hab ich noch irgendwelche Kommandos vergessen? Dann machen wir die ganzen Kommandos jetzt aus der Bewegung heraus. perfekt in ihrer Aufwärtslage den Spieß. Pick in ihrer links schwenkt vorwärts, Marsch. Hier, lauf, hier halt euch zurück. Links schwenkt vorwärts, Marsch. Bis ihr alle in dieser Reihe seid. Gerade aus. Paladin, spießt! Auf kannst du Paladin, Hinter sich Paladin, spießt! Und weiterlaufen! Aufwärts trage den Spieß. Rechts, um und weiterlaufen. Unterschied zwischen rechts und links. links, um! Gegen die Feinde fälle den Spieß. Aufwärts, sage den Spieß. Abteilung, halt! was? Das musste. Schussgenauigkeit Lund im Nahbereich, Grashalm. Keine Chance. Die Lund, Gündi bist du. Ja. Lars dann die Lund. Ja, warte, er tut erst noch hier. Ach, du hast ja bloß eine Seite angemacht. Naja, wenn du langsam schießt, geht's. So. Legt an, öffnet die Pfanne. Gebt vor. Sehr gut. Lasst ab die Pfanne, nehmt ab die Lunch. Man begann erstmals in der Menschheitsgeschichte Darstellungen und damit auch militärische Darstellungen realistisch zu malen. Und ein Meister dieses Faches war eben dieser Peter Snyers, der in hauptsächlich in Brüssel, den Haupt, der Hauptstadt der spanischen Niederlande, wo praktisch die spanischen Statthalter äh, regierten. Und aufgrund seiner Kunst und seiner Art wurde er praktisch ein, Maler der spanischen Statthalter, also hauptsächlich vom, äh, vom spanischen Königshaus. Die stellten praktisch die Statthalter als auch von den österreichischen Habsburgern. Und Snyers, auch nochmal, Schlacht am Weißen Berg, hat faktisch angefangen die Technik der Bilder zu verändern. Er hat also einen Vordergrund gemalt. Im Mittelgrund sieht man faktisch das, das Hauptereignis und dann geht das im Hintergrund über diesen Auszug aus der Schlacht am Weißen Berg. Das Gemälde hängt in Pariser Louvre. Und diese Art der Malerei, in, mit dieser Technik faktisch, äh, die Geschehen, was dort so passiert ist, äh, darzustellen, ist einmalig. Also das, diese Idee hat er von Kupferstechern aufgegriffen. Das ist zum Beispiel der berühmte Kupferstecher Jacques Callot ein Marcel Lothringer und ein älterer Lothringer, der leider relativ zeitig an der Pest 1636 gestorben ist. Spieß! Gegen die Feinde fälle den Spieß! Gegen die Feinde fälle den Spieß! Wegeniere vorwärts! Wegeniere vorwärts! Mach uns alles aus! Und auf! Ah! Immer rechts ja. neben euren Gegner durchziehen. Beginiere! Feuer in die Gassen! abstellen. Rechts, hopp. Aufwärts, Trage, Spieß. Ohne Tritt, Marsch zum Kirchenfoto einrücken. wir gehen angeln. Gibt es so ein Zeichen, wo man hingucken soll? So, mal links, mal rechts?